dor de barriga, cara. Mas, velho, você vai mexer logo, cara. Ai, cara, logo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ajuda, cara. Ai, ai, cara. Ué, ai. Cara, você não tá bem mesmo, cara. Meu Deus, velho. Caralho, mano. Caralho, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Que merda é essa, mano? Que porra é essa, mano? Olha isso aqui, mano. Tá louco, já, mano. ai ai Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, socorro. Ai. Ai. Ai, Ai, socorro. Ai. Ai, Ai. Ai. Ai. Ai. Ai, Ai. Ai, Ai. Ai, socorro.